22. 22. 22. Коротка розмова 3. Mini rozmówki 3. Mini rozmówki 3. Ви палите? Pali pan, pani? Pali pan pani? Раніше так. Kiedyś paliłem, paliłam. Kiedyś paliłem, paliłam. Але тепер я більше не палю. Ale teraz już nie palę. Ale teraz już nie palę. Чи заважає вам, коли я палю? Przeszkadza panu, pani, że palę? Przeszkadza panu pani, że palę? Ні, зовсім ні. Nie, absolutnie nie. Nie, absolutnie nie. Це мені не заважає. Nie przeszkadza mi. Nie przeszkadza mi. Ви щось п'єте? Napije się pan, pani, czegoś? Napije się pan pani czegoś? Коньяк? Koniaku? Koniaku? Ні, краще пиво. Nie, wolę piwo. Nie, wolę piwo. Ви багато подорожуєте? Dużo pan, pani podróżuje? Dużo pan pani podróżuje? Так, переважно це ділові поїздки. Tak, przeważnie są to podróże służbowe. Tak, przeważnie są to podróże służbowe. Але тепер ми тут у відпустці. Ale teraz jesteśmy tu na urlopie. Ale teraz jesteśmy tu na urlopie. Яка спека! Co za upał. Co za upał. Так, сьогодні дійсно спекотно. Tak, dzisiaj jest rzeczywiście gorąco. Tak, dzisiaj jest rzeczywiście gorąco. Ходімо на балкон. Wyjdźmy na balkon. Wyjdźmy na balkon. Завтра тут буде вечірка. Jutro będzie tu przyjęcie. Jutro będzie tu przyjęcie. Ви також прийдете? Czy pan, pani też przyjdzie? Czy państwo też przyjdą? Czy pan pani też przyjdzie? Czy państwo też przyjdą? Так, ми також запрошені. Tak, jesteśmy zaproszeni. Tak, jesteśmy zaproszeni.